رسوله وسلم تسليما مزيدا أما بعد الإخوة والأخوات والآباء والأولاد رحمني ورحمكم الله سبحانه وتعالى الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan yang berbahagia ini dan juga kesempatan yang dengannya kita mengharapkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala berkumpul dengan suatu tujuan yang sangat mulia yaitu majlis ilmu majlis yang memiliki banyak keutamaan sebagaimana diterangkan di dalam berbagai hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam Masih kita di dalam pembahasan kitab Al-Fiqhil Muyassar li Nukhbatin minal Ulama. Ya. Wa qabla an nabda'a fi ad-dars أحب أن أسأل إخواني أو واحدا من الطلاب عندك يا أخانا Abdul Aziz Utkur lana syurutul bayi Sebutkan syarat-syarat jual beli Ya Sama rilbo Apalagi La ilal kitab Ya Ya Ya dewasa maksudnya jaiz tasarruf bisa bertindak melakukan jual beli tidak dungu paham akan nilai suatu barang atau uang apalagi Iya. Barang jualannya harus halal ya. ya halal yubahul intifa'u boleh mengambil manfaat darinya atau halal mengambil manfaat darinya apa lagi hendaknya fitrah Haya. Eh, flat, Apa? Hendaknya barang itu dimiliki oleh penjual. Ya. Ini si penjual memiliki, mempunyai barang yang dijualnya. Yang kelima yang terakhir kita ambil yakni syarat yang kelima hendak ya fajar hmm? iya ini barat barang yang diakad terjadi akad pada barang tersebut bisa diserah terimakan. Serah terima. Artinya bisa dipegang oleh pembeli, diterima oleh pembeli. Adapun barang-barang yang tidak bisa, tidak mampu ya, si pembeli menerima barang tersebut, mengambil barang tersebut, maka kedudukannya seperti ya, barang yang tidak ada tidak sah jual beli. Iya. Ya, kita sebutkan beberapa masalah terkait dengan syarat yang keempat yaitu hendaknya barang yang dijual terjadi akad pada barang tersebut dari barang-barang yang halal dimam dimanfaatkan digunakan baik itu minuman makanan pakaian atau peliharaan dan lain sebagainya Ya. Di antara masalah hukum jual beli kucing. Apa hukumnya menjual atau membeli kucing? Dalam masalah ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh menjual ini boleh menjual kucing. Ya. Ini pendapat Al Hasan Ibnu Sirin Al-Hakam Hamad Imam al Thawri Imam Malik Imam al-Shafi'i, serta Imam Ahmad rahimahullahu taala dan selainnya dari kalangan ulama. Ya. Apa alasannya? Karena kucing itu bermanfaat dan tidak diharamkan memeliharanya ini alasan ulama-ulama yang membolehkan jual beli kucing. Iya. Kalau ada kucing, tidak ada tikus atau cicik yang tinggal di dalam rumah. Iya. Balau cicik. Ini alasan yang ulama yang membolehkan jual beli kucing. Ya, pendapat yang kedua haram menjual kucing. Ini pendapat Tawus Mujahid Jabir bin Zaid Ahmad Imam Ahmad dalam suatu riwayat. Pendapat ini juga adalah pendapat Al-Zahiri Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala serta Imam Sunani apa alasannya? Yaitu ya, hadis yang melarang dari jual beli kucing. Ya. Walaupun kata Syekhuna Muhammad Ibn Hazam Al-Fadhi rahimahullah hafizahullah taala hadis ini adalah hadis yang mu'ad hadis yang cacat dari seluruh jalan-jalannya ya. sehingga dia melihat memandang fal azharu huwal jawaz yang nampak dari dua pendapat yang ada bolehnya jual beli kucing Allah taala alam hanya saja kalau kucingnya liar atau kejam ya dia bisa mencakar pemiliknya dan juga tidak mendatangkan manfaat. Ya. Katanya ini tidak boleh dijual karena hukumnya seperti binatang buas. Allahul musta'an. Ya. Tingkah luka makada cuki. Allahul musta'an. Iya. Jelas ya? Ya. Kita lanjut sedikit. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala khamisan ay yakuna al-ma'qud alayhi maqduran ala taslimihi li anna ghayra al-maqduri alayhi kal ma'dumi fala yasihhu bay'uhu ya idh huwa dakhilun fi bay'il gharar fa innal mushtari qad yadfa'u thaman wa la yahsulu 'ala al mabi'i fala yajuzu bai'u samaki fil ma'i wa lan nawa fit tamri wa la tayr fil hawa wa la laban fid dar'i wa la al haml alladhi fi batni ummihi wa la al haywan asyarid tidak halal menjual ikan di dalam air sudah kemarin atau pertemuan yang lalu kita sebutkan ya. dan tidak pula biji di dalam buah ini kurma buah kurma wala tayr fil hawa dan tidak pula burung di atas udara ini permasalahan juga ada perbedaan pendapat di kalangan ulama di antara ulama ada yang membolehkan kalau burung tersebut sudah atau bisa kembali ke tempatnya, ke kandangnya. Ya. Tapi kalau tidak, maka dia kembalikan uang si pembeli tersebut. Yani si penjual kembalikan uang kepada si pembeli. Kudena rewa lo kandana. Iya, di sore hari misalnya tidak kembali maka si penjual ini mengembalikan uang kepada si pembeli ya. Allahu musta'an walal laban fid dar'i dan tidak pula boleh menjual air susu di dalam apa masih di dalam payudara belum diperak kambing atau sapi. Ini tidak. Kenapa? Karena jahalah yang terdapat di dalam jual beli seperti ini. Tidak diketahui kadar apakah banyak atau sedikit. Allahul Musta'an. Ajak kama nataham idenang kena perra iwai susunna. Sehingga kelihatan banyak. Pas di perang ternyata sedikit. Allahul musta'an. Iya. Sehingga masak gak nita. Walal hamal allazi fi batni ummihi. Dan tidak pula janin bayi di dalam kandungan ibunya. Ini anak sapi, anak bebek, dia pernah jajangi induk yang ini. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Demikian hewan yang lari dari kandangnya. Budak yang lari dari tuannya. Jelas ya? Allahul musta'an. Ini masuk di dalamnya. Yakni walal hamal alladhi fi batni ummihi tentunya lebih-lebih apa yang dimakan asbul fahl. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Yaitu sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah kata beliau Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari asbil fahl apa asbil fahl itu sebutkan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah taala di dalam kitab al fath ya katanya al asbil fahl bifathil ain wa iskanis sin yakni al muhmalataini wa fi akhirih muwahhada katakan juga al asib ya <coughs> kalau al fahl yaitu adzakar min kulli haywanin farasan kana au jamalan au taisan au ghairi dhalik maksudnya airnya air mani dari pejantan iya apakah itu kambing sapi unta ayam iya apa hukumnya menjual asbul fahal tersebut Jadi diperselisihkan makna yang di tersebut di dalam hadis tersebut. Apakah yang dimaksud di sini air harga dari air mani tersebut? Air pejantan atau gajinya? Dan tak kala seseorang meminjamkan jantan kambinya untuk menikah dengan jantan apa betina ya kambing si fulan dia beli atau dia sewa apa hukumnya ya, ya. ini hukumnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekhuna ya. diharamkan ya. baik itu dengan ya, apa akad sewa atau membeli ini diharamkan. Kenapa? Ya, sesuatu yang tidak bisa dikadar, ya, ditakar, tidak memiliki ya, kadar nilai dari sisi yang di, diukur nilainya dan juga tidak diketahui. Ya, tidak bisa diterima juga. Allahul Musta'an. Ya. Ya. Jadi asum banget bawa ni nak rekongka bembek laita tami meloi. Ya. Bali bola tamin rangi misanya untuk pakawi misi bawa bembek biran. Lah. Ya, atau manuk ya dipinjamkan saja. Tidak ada ada apa tidak usah ada istilah jual atau disewa untuk selamat dari permasalahan yang disebutkan oleh al-ulama Allahul musta'an. Ya. Walaupun sebagian ulama Syafi'iyah melihat boleh kalau akadnya adalah sewa dengan waktu tertentu dua hari misalnya satu pekan gangkak matampu manubiranah atau apa matelo manubiranah <laughs> Allah Musan. Iya. Allahul Musta'an. Iya. Kalau Syekhuna Muhammad Ibn Hizam Al-Fadri Hafizahullah Ta'ala, dia melihat yang benarnya di dalam masalah adalah pelarangan. Secara mutlak dan ini adalah pendapat jumhur al ulama ya jumhur al ulama ya. ini pendapat yang dipilih oleh Imam Al Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala Imam As-Sunani Asy-Syaukani dan juga selainnya dari ahlul ilm Kalau sekarang Ya, sekarang kan modelnya cuma suntikan saja. Mani pejantan disuntikkan pada ya vagina apa sapi betina misalnya. Ya. Tidak didatangkan lagi pejantan untuk mengawini. Apa hukumnya ini? Ya, tinggal disuntikkan saja. Seperti itu. Ya, kalau modelnya hanya sekedar apa itu tadi? Menyewa, ya, bukan dibeli. Dan ini juga memang berbeda pendapat ulama di dalam masalah. Ya. Allah taala a'lamu bis Ya. Yang jelas, ya. Kalau hanya sekedar atau bentuknya sewa, yakni tukang suntik disewa kerana tenaga dan upaya yang ia lakukan ya, suntikkan apa benih ya, sperma pada uh, alat yakni betina ya, yang dengannya bisa hamil maka ya insyaallah taala ini adalah perkara yang ya, dibolehkan oleh sebagian ulama Allah Ta'ala a'lamu bisawab. Ya. Dan tentunya sekarang dengan cara yang seperti ini. Ya. Kemudian. Qal al-musannif hafizahumullahu ta'ala man kana hiya wa rahima man kana qad farafana ya, ayakun al ma'kud alaihi ma'luman di kulli yakni sadisan syarat jual beli yang keenam yaitu ayakun al ma'kud alaihi ma'luman di kulli min huma biru ru'yatihi wa musyahadatihi indal aqdi hendaknya yang diakad atasnya yakni barang ya، objek yang disebutkan yakni barang yang terjadi akad ya. pada barang tersebut diketahui ya, oleh pihak kedua pihak yakni penjual dan si pembeli dengan melihatnya atau menyaksikannya ya, ketika terjadi akad aw wasfan yumayyizuhu an ghairihi atau ya, diketahui dengan cara ia mensifati barang tersebut dengan sifat yang membedakan antara barang tersebut dengan barang yang lainnya. Ya, tentunya dengan tipe misalnya, tipe ini HP ya, berbagai macam tipe merek. Jelas ya? Merek dan masing-masing sudah punya harga ya, nilai tertentu. Ya, Allahul Musta'an. Sudah ada label atau ya. kemasan ya. setelah uji coba. Ya. Apalagi ada garansi sebahagiannya. Lianna jahalata qararun. Karena jahala itu adalah gharar ini ada bentuk kecurangan atau penipuan ya. ada doror ya. karena yang tidak jelas ya. tidak diketahui itu adalah goror ada unsur ya. kecurangan ya. wal gororu manhiun an dan goror itu terlarang darinya sebagaimana hadis yang telah lalu Ya, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli al-gharar. Jual beli yang terdapat gharar padanya. Fala yasihu ay yashtariya syai'an lam yarah. Maka tidak sah ia seorang membeli sesuatu yang ia tidak lihat atau tidak mengetahui suatu sifat dengan sifat sifat yang dengannya dia mengetahui atau ya, ya dengannya dia mengetahui barang tersebut ya, dengan pensifatan ya, yang mana dia telah pernah melihat barang yang semisalnya ya, tipe yang semisalnya atau merek yang semisalnya ya aurahu wajihal au jahilahu wajhilahu ya. atau ya, Ini juga tidak sah. Dia melihat tapi dia tidak mengetahui hakikatnya. Ya. ya. Karena dia tidak pengalaman akan suatu barang. Ya. Walaupun dia melihat tapi dia tidak mengetahui ya. kualitas atau nilai barang tersebut. Iya. Ini termasuk dia jahil akan barang tersebut. wa huwa ghaibun an majlisil aqd dan dia dalam keadaan ghaib tidak hadir di majlis akad ni wasail al hadithiyah yakni sarana-sarana sekarang yang dipakai oleh manusia-manusia sekarang ini yakni dalam jual akad jual beli ya yaitu sarana-sarana elektronik ya media sosial ya ini diperbolehkan oleh ulama ya dan majelis akadnya yaitu ketika dia misalnya berbicara melalui telepon ya saya jual barang saya seperti ini Ini tentunya dengan sifatan yang si pembeli sudah ketahui akan sifat ya ciri barang tersebut. Kemudian si penjual mengatakan, "Ya, saya beli." Maka ini sah. Disitulah akad atau majlis. Disitulah majlis akad. Ya. Atau dengan aplikasi-aplikasi yang terkait dengan jual beli. Ya. Tak kala kita mengetik ya, atau tekan tombol ya, beli. Itu sudah di situ majelis akad. iya majelis akad di situ. Allahul Musta'an. Kemudian Sabian yang ke tujuh, yakni syarat jual beli yang ke tujuh ayakuna saman makluman hendaknya nilai atau harga diketahui ya. bitahdid si'ri sil'ah al mabiyah dengan menentukan harga barang yang dijual sekian harganya ya wa ma'rifatu qimatiha dan mengetahui nilai iya nilai dari barang tersebut ya di harga diketahui dan juga nilainya ya kualitas barang tersebut ya karena terkadang kita mengetahui ya harga barang tersebut tetapi nilainya tidak tidak sesuai dengan harganya ya ipa kobodo-bodo ni asanna ya Allahul Musta'an. Anggaplah si penjual bilang harganya 200 ribu. Ini kan harganya diketahui. Tetapi apakah betul barang tersebut nilainya seperti itu? Di pasaran ya, secara umum harganya seperti itu. Kalau harganya misalnya cuma 100 ribu. Kemudian si penjualnya bilang 200 ribu. Ini kan ya, diketahui hal, apa harga yang disebutkan tetapi nilai barang itu tidak diketahui dengan sebenarnya. Jelas ya? Allahul musta'an. Maka ini tidak diperbolehkan juga. Artinya hendaknya diketahui harga barang dan juga nilai kualitas yang sebenarnya. Ajak kama aslin nami dua ratu palsu yang dijual mau dijual dijual ya. apa dengan harga asli Allahul musta'an artinya nomor 2 nabi Sekarang kita masuk ke masalah berikutnya ya dari masalah min masaili jual beli atau kitabil buyu' al mas'alatu sadisah ini telah selesai masalah yang kelima yaitu syarat-syarat jual beli sekarang masalah yang keenam yaitu jual beli yang dilarang yang terlarang darinya ya نهى الشارع الحكيم عن بعض البيوع إذا إذا ترتب عليها تضييع لما هو أهم كأن تشغل عن أداء عبادة واجبة أو يترتب عليها إضرار بالآخرين ومن هذه البيوع المنهي عنها katanya syariat yang mulia ini, yang bijak ini, ya, penuh dengan hikmah, ya, kebijakan, ya, melarang sebahagian jual beli apabila berakibat ya, dari jual jual beli tersebut, yaitu menelantarkan apa yang lebih penting dari jual beli tersebut. Ya. Terlantarnya hal-hal yang lebih penting dari jual beli ya. seperti menyibukkan ya, dari menunaikan ibadah salat ibadah-ibadah yang wajib yakni jual beli tersebut menyibukkan dari menjalankan ibadah yang wajib ya. salat misalnya eh, salat lima waktu ini tidak diperbolehkan Tahu terlarang jual beli tersebut. Ya. Atau memberikan akibat atau doror kepada orang lain. Ya. Ini juga tidak diperbolehkan. Ya. Di antara jual beli yang terlarang adalah ya. Al-bai'u wa syira'u ba'da al-adhani tsani yaumul jumu'ah. Jual beli setelah azan kedua pada hari Jumat. Ini haram. La yasihul bai'u wala syira' mimman talzamuhu salatul jum'ati ba'dal adhani thani. Tidak sah jual beli. Ya. Dari orang-orang yang diwajibkan salat Jumat. Ada kewajiban salat Jumat setelah adzan kedua. Ini berarti keluar dari ucapan penulis dari orang-orang yang wajib solat Jumat atas uh, wajib melakukan solat Jumat, berarti perempuan tidak wajib melakukan solat Jumat boleh melakukan jual beli. Ya, anak kecil yang belum mumayyiz, belum balik juga ya, sah jual belinya. Tidak diharamkan. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan, dikumandangkan azan untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah menuju mengingat Allah Subhanahu wa taala, dzikrullahi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Jelas ya? Yakni idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah. Yang telah diserukan dikumandangkan azan kedua pada hari Jumat. Ya. Maka bersegeralah menuju ini salat atau masjid dan tinggalkanlah jual beli. Di sini kata penulis faqad nahallahu taala anil bai'i fi hadzal waqt. Allah Subhanahu wa taala telah melarang dari jual beli pada waktu ini. Waktu setelah dikumandangkannya azan kedua. Wan nahyu taqtadi tahrim dan penalang pelarangan di sini konsekuensinya adalah pengharaman mengharuskan diharamkannya jual beli tersebut dan juga tidak sahnya jual beli ya tidak sah jual beli kembalikan ya, barang demikian ya uang si pembeli juga dikembalikan Allahul musta'an kenapa karena tidak sah Allahul musta'an ini telah tegak ijma' al-ulama akan haramnya sebagaimana dinukilkan oleh Ishaq ibn Rahawai ibnu Rushd juga ibnu Hazm rahimahullahu taala serta Imam At-Tahawi semuanya ini menukilkan ijma' akan haramnya jual beli setelah azan yang kedua di hari Jumat. Ya. Dan bukan hanya sekedar ya, sampai ya, diharamkan. Ya, ya. apa jual belinya juga tidak sah. Ya. Allah musta'an. Kemudian syarat atau ya, jual beli ya, yang kedua yang terlarang di dalam syariat bai'ul asya'i liman yasta'inu biha ala ma'siyatillah. Ya. Yaitu menjual sesuatu barang-barang yang bagi apa kepada orang yang ingin menggunakan barang tersebut ya. maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. iya ya. Atau ingin ia digunakan pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yasihhu bai'ul 'asiri liman yattakhidhu khamra. Tidak sah ya. tidak boleh menjual ya. asir yaitu inab anggur bagi siapa yang ingin menjadikannya minuman keras. Iya. Ingin dijadikan minuman keras ini tidak diperbolehkan. Iya. Tua cening melona panca jitu pai dena wadding. Kenapa? Karena ia ya, dia ingin mempergunakan ya, hal tersebut kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menggunakan perka, kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini tidak diperbolehkan. Ya. Demikian pula walal awani liman yashrabu biha al-khamr menjual bejana-bejana kepada orang yang ingin menggunakan ya bejana tersebut untuk meminum khamar, minum minuman keras. Ya, Allahul musta'an. Ya. Amo yakin rang aja ma pinrang ni. Artinya dia yang minjam gelas. Ternyata ingin minum khamar. Minum minuman keras. Ya. Telepon saja polisi. Allahul musta'an wala bai'us silah fi waqtil fitnati bainal muslimin dan tidak boleh pula menjual senjata ya, pada masa fitnah ya masa-masa fitnah kacau ya, terjadi pertikaian atau perkelahian di antara ya, anak muda ya, yang mana ya, kedua kelompok ini semuanya adalah ya, muslim minal muslimin ya, atau kampung si A dengan kampung si B yang mana mereka semuanya adalah Islam. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Allahul musta'an. Ya. Ya. Allahu musta'an. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala wala wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya. Tolong menolonglah kalian di atas ya kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Jelas ya? Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala Qad tadaharat adillatu syar'i ala anna al-qusuda fil uqudi mu'tabarah ya. dan telah ini nampak ya. jelas dalil-dalil syariat bahwasanya maksud tujuan di dalam akad itu teranggap itu jadi patokan tujuan ya wa annaha tu'athiru fi sihhatil aqdi wa fasadihi dan bahwasanya tujuan itu maksud jual beli itu memberikan pengaruh pada keesahan akad dan rusaknya akad jual beli tersebut wa fi hillihi wa hurmatihi dan pada kehalalan dan keharamannya dilihat pada maksud. Ya, apa maksudnya dia beli? Ya. Lima fihi min al-i'anati 'ala al-ithmi wal 'udwan. Apa dikarenakan padanya terdapat ya i'anah yakni pertolongan ya atau menolong di atas dosa dan permusuhan. wa idza ba'a liman ya'rifu annahu yujahidu fi sabilillah ya. wa fi fasilahu yabi'uhu ar-rajul liman ya'rifu annahu yaqtulu bihi musliman haramun batilun jadi senjata seorang jual ya kepada orang yang ia ketahui bahwasanya dia ingin membunuh seorang muslim maka ini adalah haram ya batil Ya, karena terdapat bentuk tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wa idza ba'ahu liman ya'rifu annahu yujahidu fi sabilillah fa huwa ta'atun wa qurbah. Kemudian sebaliknya kalau dia menjual senjata kepada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuk ketaatan dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala wa kadala yajuzu bai'u silahi liman al-Muslimin, atau yaqta'una bihi tariq ya demikian pula tidak boleh menjual ya, senjata kepada orang yang memerangi kaum muslimin Namu gisal lana sangalena ya atau untuk merampok ya, merompak ya, ya menyandra di pinggir jalan Allahul Musta'an. Ya. Kenapa? Ini adalah bentuk ya, menolong di atas suatu maksiat nas Allah Subhanahu Wa Taala as wal afiyah. Ya. Tidak boleh menjual budak muslim kepada kafir kecuali dia ingin misalnya membebaskan budak tersebut. Ini insyaallah taala naktafi bihadzal qadar سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته